Több olyan ismerősöm van, aki finoman fogalmazva nem szereti a matekot. Hogy miért? Szerintem egyszerűen azért, mert nem érti. Ráadásul még érettségizni is kell belőle, amit csöppet sem javít a helyzetem. Mivel én valamennyire konyítok a témához, legalábbis van papírom róla, már évek óta foglalkoztat az, hogy hogy tudnék legjobban segíteni. Nyilván a leghatékonyabb módszer a személyes segítségnyújtás lenne. De itt nem csak egy emberről van szó, ráadásul többen messze laknak, és nehéz anyagi körülmények között élnek. Ezért hamar rá kellett jönnöm, hogy ez a módszer hosszú távon nem kivitelezhető. Úgyhogy inkább valamilyen weboldalba kezdtem el gondolkozni. Megfigyeltem, hogy az ilyen jellegű oldalaknak három típusa van. Vannak az elméleti oldalak, amik olyanok, mintha egy tankönyvet olvasnál a monitoron. Nyilván, hogyha a nyomtatott könyv nem volt elég, valószínű ez se lesz az. Aztán ott vannak a videós honlapok, amik nagyon jók. Én is szoktam videókat csinálni, mint például ezt itt. De idővel rájöttem, hogy a videók sem tökéletesek. Ahhoz, hogy megértsd a matekot, gyakorolni kell. És itt viszont nem sok a választék. Ami van, ott általában rutin feladatokat lehet gyakorolni. Viszont tipikusan az érettségi feladatok nem rutin feladatok, hanem logikus gondolkodást igénylő összetett feladatok. Úgyhogy itt született meg a zsebtanár. A zsebtanár egy olyan interaktív matematika feladatgyűjtemény, amely mind a három típus előnyeit magában foglalja. A honlapon több mint 100 különböző feladat található. Köztük két teljes kidolgozott érettségi feladatsor. Minden feladat automatikusan generált. Ez azt jelenti, hogy minden betöltésnél más számok fognak szerepelni benne. A legtöbb feladathoz videó is tartozik. Továbbá minden feladatnál van útmutató, ami pontosan annyi elméletet tartalmaz, amennyi a feladat megoldásához szükséges. És még azt elfelejtettem mondani, hogy a honlap használata teljesen ingyenes, és az is marad. Ugyanis elsősorban pont azoknak készül, akik nem tudnának fizetni érte. Őszintén bízom abban, hogy ez a honlap sok diáknak fog segíteni abban, hogy jobban megértse a matekot. És ha csak egy icipicit is, de talán meg is szeresse.